you start wondering where we've gone and how this trip is even possible, just pause for a second and allow me to talk you through how this adventure all started. It started with a bag, a Barabara X Will Walker bag. In order to explore the true potential of this bag, we've decided to take it up for a challenge. We're gonna let an unknown destination take us and the bag on an adventure and see how well it actually holds up. So, I had an idea, but first I want to know what Moose is thinking. 所以你会怎么选？就去 Google 找啊。去 Google 你误不了你。大家都这样的话，我们当然不是不是。我有一个更好的 idea。什么 idea？首先，我们有一块白板，一个板飞镖，还有那个一盒彩色的笔。我们还缺一样东西。白板要把它摆成横的，然后接下来把欧洲的地图画到白板上。 哎，这 <laughs> 么拉，没必要啊，没关系啊，就是重点就是大概就是这样，然后我们射到哪里就去哪里嘛。它漂亮，我们射到哪里还是去哪里，一样。好了，好，可以吧？这是这是拉的啦。 怪不得你只是拍影片， <laughs> 你不是画画。这里大家应该都可以猜到我们要怎么做了，但还是让我在这里跟大家补充说明一下。现在有了欧洲的地图，下一步就是把我的眼睛蒙起来，然后让 Moose 让我在原地转转转，让我无法瞄准自己可能比较想要去的国家。哦，让我手上的飞镖决定我们这次要前往的目的地。它在这里地图上呢，land 到了任何一个地方，就是我们这次旅行要去的地方。OK 吗？ All set, ready to go. You know what? Sometimes I wish that things are really that smooth. But here's the problem. I made the promise. 等等，不是说我去滑雪吗？我们我们等下欧洲地图出来，我们就是射嘛。然后就我们如果能射到，怎么讲？射到不管哪一个国家，我们就找一个附近最近的滑雪场。 然后这样过去，就租车从我们到的那个 airport <laughs> it's game time. First, I was blindfolded and went for the spin. All right. right. oh no no man, man. Crazy, bro? This is crazy, man. Where, Where? man? Oh. <laughs> it wasn't easy. I couldn't even figure out where the whiteboard was. Ah, <laughs> but when I finally do, oh! It landed in Switzerland, one of the most expensive countries to do anything. Switzerland. 我们去过我们去过斯特兰啊，但是就是我们也去过 Germany，我也去过 France，所以我但斯特兰是最贵的地方啊，budget 有限哎。等一下去。Doesn't <laughs> matter how expensive it is, the rules are the rules. So now we've got the destination. There's only one thing left to do. Hey. Hey. We pretty much fed him a game plan and demanded that he clear his schedule for the weekend. After saying all there is to say to convince him, I leave it to him to make the last call. Yeah, sure, why not? 哟，终于到了。我们今天，嗯，我们今天他最晚 check in 的时间是七点晚上，我们现在时间已经八点半快九点，所以呢，进来 reception 没有人，大家睡觉回家了。可是这有一个 key card，然后我们这，那这样你就知道我们住在哪里了。所以下次来的时候，你就会知道你睡过我睡的床。哦。 请请哦，这有一个不会打扰到大家的放毒气室。有，最重要的，希望，希望。从明天开始，我们就会打理我们的早餐、午餐、晚餐，可能出去外面吃。哎，会。 <laughs> 厕所。 <laughs> 这 share h 可以住四个人。对，这里有两张，两张床。哪里有两张床？有一个。对啊。哪里有两张床？看看。 Congratulations, Big Man！好耍哦！你完蛋了，他请我们吃晚餐。没有啊，他煮饭就好了。开玩笑。所以就是你睡这里，我睡那边，你睡这里。对啊。没有了。没有。所以我们睡哪里？我睡这里，不是吗？对啊。自己睡可以啊。都呵啊，不渴。不渴，我都渴。没有了，我跟 Andy 睡。可以啊。好啊。为什么你要把 Andy 拿走？哥，自己睡也可以。睡啊。OK OK。好。 那我再见。就这么决定，就这样决定。为什么？为什么？比较大啊。我要用电脑啊。哦，那你跟我睡啊，因为我们两个都要用电脑啊。那也可以啊，也可以。那我自己睡啊。好啊。那那边有没有电脑？然后我们要晒。没有啊，我睡那边过来用电脑就好了。啊，那就会有那种就是温馨的感觉。用的脑，都可以。 Yo, not gonna lie. After five hours of driving, it was exhausting. After we sorted our rooms, we quickly went to unload our luggage, and we simply called that a day so that we can be ready for tomorrow. Uh, how should I put this? It wasn't the best start to the morning as our smiles were quickly wiped off our faces after we found out that the ski resort is actually closed due to bad weather. We were so frustrated that we didn't even film anything. These are the only footage that we have got. But you know, Team W being Team W. We managed to find a place that we can actually snowboard the next morning. So Moose and I decided to go check it out. And soon after we got there, we realized that the place was actually breathtaking. So, did we really get a snowboard in the end? You gotta watch the next episode. So make sure to subscribe, stay tuned, and I'll see you guys next week. Okay, before this video ends, I just want to take a quick second to thank a partner this time, Berabera. They are the ones that made this trip happen. Berabera 是一个手工皮革包包的品牌，他们家的包包除了非常实用又好看之外，他们每一个皮革的包包都非常的有质感。重点来了，这次我们一起推出了一个联名系列的包包。你没有听错，我这里有一个中的， 啊不，大的那个是中的，我拿过来给你们看。中的，大的，他们都叫 Will。我个人是比较喜欢这个大的，因为我东西真的就是蛮多的。然后，可是我个人觉得，就是如果你有时候出门没有要带那么多东西的话，这个小的也是一个不错的选择。你看它那么可爱，刚刚好。然后它这边呢有两个。 呃，夹层，一个就是放你办的东西的地方，一个是专属的那给你的笔电用的。那小的话装不到十五寸的会很紧绷，十三寸的刚刚好。那如果你的笔电是十五寸，然后你要带来带去的话，你就要考虑大的。啊，我自己是就是都是背这个大的。那这前面这两个小小包包非常的实用，我都放一些笔啊，然后去呃这次出国的时候放一些护照啊，什么都非常的好拿。包包的里面这里有一个夹层，然后后面这里有一个小夹层。那既然这次。 联名款是 Bella b e a 跟我 Will Walker 一起合出的。那 Jake 就是 Bella b e a l 执行长，就给我了一个 ten percent off，就是打九折的折扣嘛，就叫 Will。大写小写没有关系，所以记得在你们结账 check out 的时候，记得要用这个折扣打折码。基本上你们现在在网络上其他地方看到，如果有 Bella b e a l 折扣码的话，都是可以使用于所有 Bella b e a 网站上面的商品，但是。 因为这次联名款是新出的，所以并不能用。但是 Will 这个折扣码不一样，因为这次是我们的联名款，所以就算是给 Walker Squad 的福利吧。Ten percent off，如果你打 Will 的话，连这次最新的联名款都可以用。然后 Bear Bear 全球都有寄送，所以不用担心，不管你是在新加坡、马来西亚、台湾、香港都可以。哦，最后差点忘记，嗯，之前呢，我拍过一个影片是到。 呃，Biao b i a 的总店那边去做这个烙印，我觉得你们在如果要买任何的包包，我觉得可以考虑就是用一下，你们看一下这个自己的名字，我自己非常的喜欢，因为这样别人拿走你的包包也没有用，因为这是属于你的。那希望大家在用这个包包的时候会想到我，或是在那种摸它的时候会。 就是有在摸我的感觉没有啊？就是会可能如果出国有带它的话，可以多一点就是疯狂的元素。Anyways，不多说了，有什么问题可以在下方留言区告诉我，然后我每个留言都会看，回答你们，好不好？See you guys next time，out。